Des del carrer Creem noves formes de participació populars i vinculants. Participem directament en qüestions com els pressupostos o els plens. Apliquem mesures de transparència i contra la corrupció tant a regidors com a altres càrrecs polítics. Acabem el deute de l'Ajuntament amb els bancs. Destapem quina part no tenim obligació de pagar. Modifiquem participadament l'ordenança de civisme. No tot passa per perseguir i multar. Creem un cos de protecció civil. Fomentem i respectem l'autoorganització sense ingerència institucional. Sobretot entre els joves. Lluitem decididament contra el feixisme i la xenofòbia. I contra la violència masclista i la desigualtat. I contra tota mena de discriminació per raó de condició sexual. Des del carrer. Des del carrer. Des del carrer. Des del carrer. Des del carrer Capgirem Granollers